poate că eu fiind ecoterorist, nu o să mă credeți, v-am dat uh, o uh, citat din două rapoarte, unul al uh, Royal Society din Marea Britanie și unul din uh, uh, un raport al Institutului Geologic Polonez. Între altele, aceste rapoarte au fost depuse chiar de Chevron în procesul pe care îl avem la Curtea de Apel București și care spune explicit lucrul ăsta, că în cadrul fazei de exploatare se face fracturare hidraulică și uh, uh, exploatare experimentală și că uh, se folosesc aceleași substanțe chimice care se folosesc în faza de explorare. Deci este o exploatare la o scară mai redusă. Asta este explorarea, de fapt. Uh, în ceea ce privește cadrul legal, uh, legea petrolului spune că în România se exploatează petrol și gaze, în esență, și definește ce este petrolul în stare lichidă și ce sunt gazele. Și în gaze, o să vedeți definiția, nu apar uh, uh, gazele de șist sau gazele neconvenționale. În acordurile petroliere a fost adăugat la lege, în definiția gazului s-a adăugat precum și gazele neconvenționale. Deci guvernul, când a emis uh, uh, acordul, de, acordul petrolier, a adăugat la lege ceea ce el, în mod evident, nu are voie să facă. Guvernul este uh, făcut să execute legile, nu să le modifice. Asta se poate vedea explicit pentru cele trei singurele acorduri petroliere care sunt publice la momentul de față, cele de la, din județul Constanța, de la Adam Clisi, de Vama Veche și Costinești. Pentru acordul de la Bârlad, care privește uh, și uh, explorarea care a început la Pungești, uh, acordul petrolier nu este public, însă Adrian Năstase, într-o declarație pe care o găsiți pe site-ul Camerei Deputaților, din dezbaterea care a avut loc uh, la moțiunea de cenzură împotriva guvernului uh, ungureanu, a declarat că el, prin acordul petrolier pe care el l-a semnat în 2004 pentru zona Pârlad, nu a, a autorizat explorarea și exploatarea gazelor de șist pentru că legea i-o interzicea este declarația primului ministru de atunci, care spune lucrul ăsta și spune tocmai nu am autorizat pentru că uh, nu mi-a permis-o legea. Uh, în al doilea rând, uh, legea petrolului obligă uh, beneficiarul acordului petrolier să facă un plan de refacere a mediului împreună cu comunitatea locală. Evident că această acest lucru nu s-a întâmplat. Uh, știm cu toții că peste 90% din fiecare din comunele, din locuitorii fiecarei comune vizate din, uh, din uh, zona Bârlat sunt împotriva uh, explorării și exploatării gazelor de șist pe teritoriul lor. Și în fine, uh, probabil punctul cel mai important, uh, Parlamentul European a făcut un raport în 2011 în care a spus că nu există cadrul legislativ la nivel european, nu este adaptat pentru explorarea și exploatarea gazelor de șiste, numără un număr de 9 probleme, care, de 9 lipsuri legislative pe care le găsiți și care, uh, care cumva recomandă ca înainte ca tot acest mecanism de control al Uh, impactului asupra mediului pe care explorarea și exploatarea gazelor de șist le presupune, recomandă să nu se înceapă explorări și exploatări. El nu spune Parlamentul European nu trebuie să exploatăm gazele de șist în Europa. El spune, haideți să facem un cadru legal la nivel european foarte bun înainte să facem lucrurile astea. Și un guvern european uh, foarte democratic și european, guvernul Ponta, în mai 2012, la investitură, în fața Parlamentului, a venit cu programul de guvernare și a spus exact lucrul ăsta. Instituirea imediată a unui moratoriu privind exploatarea gazelor de șist până la finalizarea studiilor ce se află în derulare la nivel european. Deci, din, din mai 2012, Uh, exploatarea, explorarea și exploatarea gazelor de șist a fost interzisă România în baza acestui moratoriu până, când, până la al doilea guvern Ponta, care a uitat să mai treacă această prevedere în, uh, în programul ei de guvernare. Asta despre la nivelul acordului petrolier. La nivelul acordului de mediu am identificat cel puțin două probleme legale. În primul rând că uh, nu ai voie, conform uh, directive europene nu ai voie să uh, împarți pentru o investiție care poate afecta mediul, nu ai voie să o împarți în etape, trebuie să vii cu o evaluare de mediu pentru întreg proiectul, ceea ce nu s-a făcut, s-a făcut o evaluare de mediu numai pentru faza de explorare și în al doilea rând există în, în uh, procedura de evaluare a impactului asupra mediului când faci raportul de mediu, sunt tot felul de lucruri pe care trebuie să le scrii acolo. Unul dintre cele mai importante care lipsesc este uh, ce, ce substanțe vor fi deversate în, uh, în, uh, în subteran. Aceste informații care sunt obligatorii lipsesc din, din raportul de mediu. În fine, pentru sonda care a fost deja instalată, sau în fine, este în curs de a fi instalată la la Pungești, legea construcțiilor spune că trebuie să ai acordul vecinilor în momentul în care faci ceva, o, vii cu o altă funcțiune față de ce e acolo. Și uh, lucru pe care, în fine, e deja uh, cunoscut, uh, terenul pe care Chevron lucrează acolo uh, aparține de fapt comunei și în mod uh, ilegal el a fost, uh, uh, a fost uh, proprietărit primarul de acolo cu acel teren E, nu, nu insist pentru că e un subiect care este cunoscut. În fine, ultimul lucru pe care uh, vreau să vi-l aduc în atenție este faptul că pe 13 noiembrie uh, peste 1000 de oameni din uh, Pungești, în, în temeiul legii 215 administrației publice locale, au depus semnături pentru demiterea primarului. Conform legii prefectul județului Vaslui trebuie să organizeze un referendum în care dacă peste 50% din oameni spun că da, primarul este demis automat, de o lună de zile prefectul întârzie să organizeze acest referendum spunând că nu are timp să verifice dacă corectitudinea celor 1000 de semnături. De la Guvern, Agenția de Mediu, Consiliul Județean Vaslui uh, au încălcat uh, legile naționale uh, să vii să spui că e ilegal că niște oameni au dărâmat un gard, uh, e cumva disproporționat față de uh, lucrurile astea.